саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қатты денелердің қысымы деген тақырыпты қарастыратын боламыз 23 үшінші параграф жалпы қысым дегеніміз не оның күнделікті өмірімізде қаншалықты маңыздылығы екендігін ашып көрсететін боламыз олай болса бүгінгі негізгі тірек сөзіміз қысым қысым күші және паскаль деген негізгі үш тірек күшіне тірек сөздеріне тоқталатын боламыз бұл жерде қысым дегеніміз не қысым күші деп жатқанымыз не және паскаль деп жатқанымыз не негізгі осы тірек сөздердің ә, ашатын боламыз мына бір суретте көріп тұрғанымыздай суретте яғни бір аяғына киіп алған негізді қарайықшы міне иә не үшін бұны киген кезде бұл қарға батқан жоқ иә қараңыздар себебін ә, комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады әрине бұның қаншалықты не екендігін иә кеттік қарға жалғастырамыз енді мына бір суреттер бізге нені ашады бүгінгі сабағымызға ой, ой салады иә ә, жалпы айтқан кезде бүгінгі сабағымыз осы суреттерді ашу барысында түсініктірек болады деген ойдамыз қарайық бізде мысалы мына ине иә ине және жіп ине не үшін бізде ә, басы үшкір болады деген сияқты иә неге жіңішке болады инелер иә немесе мына бір ә, шаңғымыз не үшін ұзын болады үлкен болады иә неге кішкентай бола салмады немесе мына бір дрель иә ә, бұл не үшін басы осындай үшкір болды деген сияқты шегелерде де неге бұлай жасалынады немесе пышағымыз неге жіңішке деген секілді яғни бұлар неге былай немесе мына бір құстың өзі мына тұмсығы былай неге былай болды Я, иә, бұның барлығы қалай жалпы айтқан кезде қанша біздің түсірілетін ауданымыз мысалы мына жерде мынаның ауданы үлкен болғандықтан қарға аяғы батпайды немесе мына бір пышақтың ә, беті ауданы яғни кішкентай болғандықтан не істейді мына тортты кесе алады деген сөз да шеге мына артымен қағатын болса кірмейді басымен қақса кіреді иә неге өйткені ауданы кіші жалпы аудан кіші болған сайын оған түсірілетін қысым күші көп болады деген сөз түсіндіре алдық па ары қарай кеттік енді қысым дегеніміз не деген сұраққа тоқталып кетейік жалпы бетке перпендикуляр бағытта әсер ететін f күштің әрекет ететін s ауданға қатынасы қысым деп аталады яғни қысымды біз қандай әріппен қарастырамыз міне қараңыздар бірінші болып формасын тұтайық қысым тең болады екен қысым тең күштің неге қатынасы ауданға қатынасы дейміз қысымның белгіленуі осындай парпмен қарастырамыз белгіленуі ә, формуласы күштің неге қатынасы ауданға қатынасы деп қарастырылады так f деп отқанымыз бұл жерде күш жазып қояйық <clears throat> күш өлшем бірлігі күштің өлшем бірлігі ньютонға тең иә аха ал с деп отқанымыз бізде бұл аудан аудан өлшем бірлігі метр квадратқа тең иә? ал п деп отқанымыз бұл бізде неге тең қысымға тең қысым дедік өлшем бірлігі паскаль па деп қарастырылады иә білесіз паскаль ашқан соның құрметіне қысымдың өлшем бірлігі паскаль болып есептелінеді ал негізгі өлшем бірлігі міне жазып көрсеттік қысымның негізгі өлшем бірлігі паскаль ары қарай жалғастырамыз енді бізде ә, дейді яғни ағылшынша иә ағылшынша терминдерге тоқталайық pressure equal to force divides area in symbol p equal to f divides area э, бұл жерде қарастырып отқанымыз pressure деп отқанымыз бұл не екен қысым қазақшасы жаңа жаздық иә ал force деп отқанымыз күш ал бізде <clears throat> area деп отқан аудан яғни осылай жазып қояйық өйткені ағылшынша біз мүмкіндік барынша үйрене берейік иә ensembles деп жатқанымыз яғни белгіленуі қалай жазылады екен міне көріп тұрғанымыздай ал енді бізде мынандай бір екі суретті ашып көрсетуге тырыстық мысалы мына бір дененің ауданы иә мына жер ауданы мына бір жатқан дененің ауданына қарағанда кішкентай болғандықтан ол не істейді бұл жерге үлкен күш түсіреді міне қараңыздар мына жерге мына аралық иә ал мына аралығымыз қалыңдау аз өйткені аудан қанша үлкен болған сайын қысым күші ояққа жай түседі деген сөз түсіндіре алдық па енді түрленген формулаларына тоқталамыз негізгі формуламыз ғой бұл міне қараңыздар осы формуланы біз қазір түрлендіріп көреміз мысалы бұл жерден біз нені табамыз күшті тауып көрейік күшті табатын болсақ f тең болады қысымды көбейтеміз ауданға ал егер ә, ауданды табатын болсақ формуламыз қалай болады ауданды табатын болсақ так біз мына жерде несін өзгертейік қараңыздар с аудан тең болады күштің неге қатынасы қысымға қатынасы деп аламыз енді қараңыздар ә, бізде мынандай ереже бар математикалық ереже теңнің мына бетінде бөлу амалымыз иә мына бетке не өтеді көбейту амалы өтеді көбейту амал мына бетке бөлу өтеді нәтижесінде осылай түрлендірдік немесе формуланы былай жазсақ болады қысымның тең f-тің орнына біз не жазамыз ауырлық күшінің формуласын жазамыз mg бөлінген аудан десек болады иә немесе қысым тең mg аудан бізде болмаса A көбейту б десек болады иә? яғни төрт бұрышты дененің ауданын анықтайтын болсақ яғни ауданын табатын болсақ A көбейту B. ғой бұл бізге ауданды береді нәтижесінде осы формула жазсақ та болады деген сөз енді ә, өлшеу бірліктері жалпы бізде ә, мынандай еселік бірліктеріміз бар иә гига кило мега мынау он жүз дәрежесі яғни жүз мынау мың миллион оны қысқартып біз оның екі дәрежесі паскаль кило болса оның үш дәрежесі мега болса оның алты дәрежесі болса әрі түрлендіріп аламыз да так біз жаңа айттық п деп отқанымыз қысым өлшем бірлігі паскаль дедік f деп отқан бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күш ә, немесе қысым күші деп те келеді иә ал S деп отқанымыз бұл күш яғни түсетін беттің ауданы мысалы қарапайым ручкаларыңды қолдарыңа алып қолдарыңа қатты бір әсер ететін болсақ басымен иә қолымызға кіріп кетеді неге өйткені ауданы кішкентай ручканың басы артымен ұратын болсақ қолымызға ешқандай әсер етпейді себебі артының ауданы үлкен иә біз осы жерден білсек болады жалпы аудан қанша кіші болған сайын оған түсірілетін күш көп болады деген сөз енді бір есептің шығару жолын ашып көрсеттік мына жерде барлығын біз міндетті түрде ауданның сантиметр квадратпен берсе оны неге түрлендіріп аламыз міндетті түрде метр квадратқа түрлендіруіміз керек деген сөз енді мысалы біз тоқталып кетейік қысымды қандай әріппен белгілейді иә қысымды қандай әріппен белгіледік әрине п әрпімен белгіледік иә одан кейін барып не келесі қысымның формуласы қайсысы дейді қысымның формуласы әрине қайсысы иә да бола ма жақсы қысымның өлшем бірлігі қысымның өлшем бірлігі не дедік біз әрине паскаль дедік ары қарай кеттік енді қысымның негізгі өлшем бірлігі негізгі өлшем бірлігі деп отқанымыз паскаль иә ал қысымды бірліктер арасында байланысын жазып көрсетейік 1 килопаскаль нешеге тең дедік 1000 паскальға тең немесе 10-ның 3 дәрежесі паскаль дейміз 1 мега болса миллион немесе 10-ның 6 дәрежесі паскаль десек болады немесе мынаны біз не жазсақ болады 15 көбейту 10-ның 3 дәрежесі паскаль десек те болады деген сөз қандай кезде сіз еденге көп қысым түсіресіз қозғалмай тұрғанда ма әлде жүрген яғни осы сұраққа комментарий ретінде өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар біз үшін өте маңызды ары қарай енді осы тақырыпқа байланысты бірнеше есеп шығарып көрсетейік массасы берілген бізде берілген қалай жазамыз берілген деп қоямыз иә массасын жазамыз неше бес бүтін оннан төрт тонна неше килограмм болады 5400 иә килограммға түрлендіреміз міндетті түрде трактордың әр табанының ауданы аудан неше нөл бүтін жетпіс бес метр квадрат шынжырларының түсіретін қысымын тап дейді яғни әр табаны болғандықтан бұл жерде неше болады деген сөз тағы бір ауданы болады деген сөз иә, трактордың бірінші екінші аудан деп қарастырамыз нөл бүтін жүзден бес метр квадрат табу керек қысымды табу керек демек бізде формуламызды жазып аламыз ә, одан кейін бар формуламыз қандай еді әрине ә, күштің неге қатынасы ауданға қатынасы бізде не болып тұр күштің орнына не жазамыз mg деп жазамыз өйткені күшті ашқан s ауданның өзін жазамыз ары қарай шешімі ә, бұл жерде қалай жасаймыз формула жазамыз масса деп жатқанымыз 5400 көбейту g деп жатқанымыз 10 тең ол ньютон бөлінген ә, одан кейін барып бізде ауданымыз екі аудан болғандықтан екі s деп алсақ болады иә сол кезде жоғарыда не болды 54 көбейту 10-ның мына 2 0 мына 3 0 иә 3 болды бөлеміз астында 2 көбейту 0 бүтін жүзден жетпіс болды деген сөз ал енді нөл бүтін жүзден жетпіс деп отқанымыз неге тең иә ол үшін біз э, немесе қысқартып жіберсек болады 54-ті бөлеміз 2-ге екіге иә так оны бөлеміз неге нөл бүтін жүзден жетпіс беске сол кезде <clears throat> бізде қысымымыз неге тең болады екен тең болады 36 көбейту 10-ның 3 дәрежесі мына жерге түседі ешқандай несіз 3 дәрежесі паскаль болады екен жауап осы ары қарай кеттік келесі есепті өздерің шығарып көресіңдер әрине түсініксіз болған жағдайда комментарий ретінде қалдырсаңдар болады мына бір есепті шығарып көрсейік енді біз ә, массасы 175 так біз міндетті түрде қалай жазамыз берілген деп жазамыз массамыз берілген 175 килограмм g деп жатқанымыз автомат түрде 10 ньютон бөлінген килограмм деп жазсақ болады немесе метр секунд квадрат несі жоқ әр бәтеңкесінің табанының ауданы әрқайсынікі яғни s біріміз неге тең 410 сантиметр квадрат болса s екіміз тоже 410 сантиметр квадрат болып тұр ғой так табу керек қысым табу керек мына жерде сантиметр квадратты метр квадратқа айналған кезде 410 көбейту оны санти минус 2 минус 2 мен минус 4 болады 410 көбейту оның минус 4 метр квадрат метр квадратқа тең так бізде шешімі иә формуласы қалай болады сол кезде тағы mg болады бөлінген екі с болады массамыз 175 көбейтеміз 10-ға бөлеміз 2-ге көбейтеміз 410-ға көбейту ның минус 4 дәрежесі ал енді бұл жерде біз <clears throat> қысқартып түсірсек болады немесе бірден барлығын көбейтіп бөлсек те болады мысалы 1750-ді бөлеміз нешеге әрине 2-ге оны бөлеміз 410-ға ал бізде сол кезде шығады екен қысымымыз кеп шығады ә, екі бүтін мұндан 32 көбейту 10-ның минус 4 жоғары шыққан кезде плюс 4 болып өтеді иә минус төртіміз жоғары шыққан кезде плюс төрт болып өтеді паскаль деген сөз ары қарай кеттік енді ә, сендерге тапсырма бізде бар болған үш есептің шығару жолын ашып көрсетеміз бүгінгі сабағымыз қаншалықты түсінгенін түсінбегендігін білу үшін осы формулаларды есептер шығару арқылы бізге жібереміз немесе комментарий қалдырсаңдар болады бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар әрине сізге сабақ ұнаған болса патша лайктарыңызды басуды және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар сіздердің әрбір тіркелгендеріңіз біздің келесі сабаққа келесі видеоға деген шабытымызды арттырады жақсы сау болыңыздар